<laughs> Сейчас ничего не получится. Сейчас все получится. Привет. Мне поступило сообщение такого плана, как создавать сублиминалы для самой себя, прописывать аффирмации и какие формулы существуют. Сегодня я поделюсь своим опытом и знаниями, но если я скажу что-то не так, и это видео будут смотреть сабмейкеры, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, чтобы мы смогли прояснить ситуацию. Как я поняла, каждый сабмейкер может создать свою собственную формулу, которая будет отличаться от стандартного создания саблиминалов. Стандартные сублиминалы – это музыка, скрытые аффирмации. Но существует уйма других формул, которые блогеры создают сами. Некоторые раскрывают свои секреты, другие предпочитают оставить свою формулу при себе. Давайте я приведу в пример уже известного сабмейкера, которая раскрыла свою формулу и о которой мы сегодня поговорим вкратце. Этот сабмейкер Magic with Ari. Я надеюсь, я сказала это правильно, мой английский. И свою формулу современала она оставила в своем телеграм-канале. Предлагаю прочесть. Вот такое вот название, боюсь ошибиться. Формула заключается в том, что музыка, которую я буду использовать в некоторых новых саблиминалах, будет являться частью саблиминала. Мы видим отхождение от уже известного обычного саблиминала. О чем это говорит? Вы можете сами придумывать те или иные формулы. Если вы посчитаете нужным, что добавление тысячного количества аффирмаций будет хорошо для вас, во, это значит будет хорошо для вас. Если вы посчитаете, что добавление только лишь одной аффирмации в ваши сублиминалы будет хорошо, это будет хорошо для вас. То есть берем и делаем для себя. Какие аффирмации лучше всего использовать? Тот же принцип. Те, которые будут намного эффективнее и лучше для вас. Как понять, что это намного эффективнее и лучше для вас? Пробуйте, тестируйте, потому что только это может вам показать, что лучше для вас. Например, я предпочитаю аффирмации, в которых будет заложено какое-то действие. Давайте я прочитаю вам просто одну аффирмацию. Когда я сплю, мое тело восстанавливает правильное положение моего позвоночника, делая его здоровым. То есть в моем случае я заключаю какое-то действие, сон, в работу аффирмации. Вы можете использовать другие. Предположим, в моем блокноте есть также аффирмации «Мой живот плоский». То есть самая простейшая аффирмация. Единственное, что бы я рекомендовала вам, это писать уже в прошлом, либо в настоящем. Тут как бы две границы. С другой стороны, если вам нравятся аффирмации в будущем, то почему нет? Если вы будете считать, что так будет работать лучше, вперед, все обязательно получится. Если идеи у вас все равно еще нет, попробуйте тогда искать аффирмации просто на просторах интернета. Вы можете их переделывать, подстраивать под себя, все как вам будет комфортно. Предлагаю вам отобрать для себя определенное количество аффирмаций. Это может быть какое-то символическое число для вас, чтобы аффирмации действовали еще лучше. Это может быть просто те аффирмации, которые вы уже составили. Я работаю в таком ключе обычно, то есть какие аффирмации у меня уже есть, какие я составила, обычно я стараюсь больше ничего не исключать. Затем я проговариваю эти аффирмации на диктофон. Я в своем случае проговариваю каждую аффирмацию по 2, 3, 4 раза. Вы можете проговаривать только один раз. То есть, если вы хотите короткий сублиминал, говорите только один раз. Я обожаю длинные сублиминалы. Мне очень нравится, когда я могу включить сублиминал на 10 минут и просто его слушать, и не переключать 20 раз. Я особенно обожаю медитировать под приятные сублиминалы. В общем, мы записываем эти сублиминалы на диктофон. Смотрите, тут есть два пути. Можно залететь аффирмации в озвучивающую программу. То есть некоторые сабмейкеры так делают можно озвучить своим голосом. Тут все тоже зависит от вас. И затем происходит новый этап – монтаж. Я в своем случае, так как снимаю видео, я использую Sony Vegas Pro. Я пыталась использовать другие программы, но они мне просто не подходят для ноутбука, который очень-очень плохенько тянет программу. Я использую Sony Vegas Pro, в нем можно сохранять как музыку, так и видео. Если вы хотите еще дополнительно делать видео, то почему нет? Пробуйте, старайтесь, у вас все обязательно получится. Выберем наш звук с голосом. Далее поверх помещаем какой-нибудь звуки леса, музыку, поп-музыку, все, что вам понравится. Быть может, вам захочется просто спокойной мелодии. Без проблем. Используем все, что угодно нашему сердечку. Далее уменьшаем звуковую слышимость нашего голоса либо же записи наших аффирмаций. Делаем это тише. Не бойтесь делать слишком тихо. Не бойтесь, что-то пойдет не так. Попытайтесь. Это опыт, это нормально. И не важно, насколько это громко или насколько это тихо. Если вы чувствуете, что так идеально, значит так идеально. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Если у вас будут возникать новые вопросы, я с радостью жду вас в комментариях потому что я рада снимать для вас новые видео, особенно видя активность, видя, как вы комментируете мои видео. Это дает мне большую мотивацию, желание снимать дальше. Всем желаю хорошего настроения, берегите себя и пока!